بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد سيد الله بن أفندي نزيلا وأخي محمد أكمال بن محمد نسير سنقدم في موضوع المدلس تعريف التدليس اصطلاحا إخفاء في الإسناء وتحسين للظاهر المدلس سمي بذلك لكون الراوي لم يسمى من هدفه وهم سماه للحديث ممن لم يحدثوا به أقسام التدريس وأول تدريس الإسناد والثاني تدليس الشيوخ والثالث تدليس التسوية تدليس الإسناد تعرفه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه هو من سمعه منه شرح التعريف أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث الذي ذكره لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه فيثبت ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال أو عن منهم غيره أنه سمعه منه مثاله ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشم قال قال لنا ابن عينة عن زهري فقيل له سمعته من زهري فقال لا ولا ممن سمعه من زهري حدثني عبد الرزاق عن مأمى عن زهري ففي هذا المثال أسكت سفيان بن عينة اثنين من الرواة بينه وبين الزهري ثانيا تدريس التسوية تعرفه ورواية حديث من طريق في راوي الضعيف بين ثقتين لكي أحدهما الآخر ثم يسقط مدلس الضعيف ويروي عن ثقتين صورته أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن شيخ ضعيف وقد سمعه ذلك الشيخ ضعيف عن شيخ ثقة ويكون ثقتان قد لكي أحدهما الآخر فيأتي مدلس الذي سمع الحديث من ثقة أول ويثبت الضعيف الذي في السنة ويجعل الإسناد عن شيخ ثقة عن ثقة الثاني بلفظ محتمل فيصير إسناد كله ثقة ثالثا تدليس الشيوخ تعريفه أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف صورته أن يأتي مدلس باسم الشيخ أو كنيته على خلاف مشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على ذلك مثاله ما كان يفعله أبي بكر بن مجاهد أئمة الكراء حيث كان يحدث عن شيخه أبي بكر عبد الله بن إمام أبي داود السجستاني فيقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني بسم الله الرحمن الرحيم وحكم التدليس يقسم إلى ثلاثة أحكام تدليس إسناد فمكروه جدا هو أكثر علماء وكان شعبة من أشدهم سما له وقال فيه أقوالا منه قال شعبة رحمه الله التدليس أخو الكذب وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة منه حتى قال الحافي العراقي أنه خاده في من تعمد فعله وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن مدلس لم يسقط أحدا وإنما كراهه بسبب تضييق المراوي عنه وتعير طريق معرفته على السامع وتختلف حاله في كراهة ذلك بحسب عرضي وحامل عليه ثم أعراض الحامل على تدليس شيوخ أربعة وهي ضعف الشيخ أو كونه غير الثقة وتأخير الوفاة حتى شركه فيه السماء منه جماعة دونه وسخر سنه بحيث يكون أصغر من راوي عنه وقصة الرواية عنه فقط فلا يجب إخسار من ذكر اسمه على صورة واحد ثم إعراض الحاملة على تدليس إسناد خمسة وهي توهيم علو, الإسناد إسناد وفوات شيء من حديث أن شيخ سمع منه الكثير وضعف الشيخ أو كانه غير الثقة وكثير وفاه حتى شركه فيه السماء منه الجماعة دونه وسخر السنة بحيث يكون أسخار من راوي عنه ثم أسباب الذم مدلس أولا إيهمه سمة من لم يسمع ثانيا عدوانه عن كشف إلى احتمال وذلك خلاف موجود ورع وأمانة والثالثا علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرديا مقبولا عند أهل النقل ولذلك عدل عن ذكره ثم كيف يعرف التدليس يعرف التدليس بأحد أمرين سواء إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا كما جرى لابن عيينة أو ناس المدلس mina imma haza sya'nun bina'u ala ma'rifatihi zalika bin bahsi wa tadbi'i yaktafi li hazal qadar syukran jazilan ala istima'ikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh